Escoltes, un programa de la xarxa Emisores Municipales valencianos. La Represa, un programa de debate, de diálogo de reflexión y de introspección En definitiva, un programa de trellado Bon dia per l'espera de Ràdio Godella, a la xarxa d'emissores municipals valencianes i benvinguts a La Represa, un programa de Trellat. Molt bona vesprada o molt bon matí a tots, depèn de l'hora que ens sentiu i, com sempre, li donem pas al nostre convidat a que se presente. Em diuen Josep Lluís Albinyana i Olmos, eh, soy, soc nascut a València, al barri de Xerea, concretament al carrer Boix, fa molts anys, en 1943, un 25 d'abril, en l'actualitat eh, estic jubilat i la professió última va ser la de magistrat i abans unes altres que anirem xerrant durant aquesta entrevista. Eh, molt bé, eh, és tot un honor per a nosaltres tindre-li a, a vostè així, així avui i com vostè, vostè molt bé ha dit, ha exercit moltes professions al llarg de la seva vida. Eh, podríem començar parlant, per exemple, dels anys 70, als anys 70, segons una... perquè abans de fer les nostres entrevistes intentem mirar també quines entrevistes s'han fet abans, no?, per a treure un poquet d'informació sobre el nostre convidat. I, si no m'equivoque, en una entrevista que vostè va donar al Semanari El Temps, una entrevista prou llarga de l'any 2009, en motiu del 9 d'octubre, que va fer Víctor Maceda i una altra persona, que, un altre periodista que malauradament no recordarà el nom, vostè parlava dels seus inicis en política van ser als anys 70, quan junta Paco Burguera, que recentment ha, va faltar, malauradament. Junt a Paco Burguera eh, van, eh, van posar-se en contacte amb la gent d'Unió Democràtica al Poble Valencià i diguem que a partir d'ahir va, en eh, vostè va néixer una necessitat que era la d'un partit polític valencianista i transversal. Sí. Bueno, <clears throat> això, això és el pleistocè. Eh, en primer lloc, l'honor és per a mi aquesta emissora i, bueno, pues sí, tenim que aprofundir en la, en la història que no no es deu de veure com una història personal, sinó simplement com una crònica de l'evolució política mm, tan estranya que varen tenir en els temps de la dictadura, perquè avui n'hi ha una visió laic, que jo crec que és perversa, d'edulcorar el que era la dictadura. No és que fora terrorífic, però era la dictadura. I <laughs> en aquell sentit no hi havia llibertats, no hi havia llibertats democràtiques. Aleshores, eh, mos filtràvem com sangrantanes per on podíem. I avui dia parlar de que l'oposició democràtica, fins i tot Partit Comunista, el valencianisme actiu, el mateix eh, Acció Cultural de Liceu Climent, el mateix Joan Fuster, <laughs> estàvem, estàvem estava jo berric, perquè és una cosa increïble, estàvem en les oficines dels constructors ferrandos, que eren dels partits, del partit carlí, del, car, del carlí d'aquella època, que, que no era el carlisme eh, carpeto-betònic de, de, dels tradicionals i, de, vamos, i dels fatxes tan, tan greus. Val, eh, estàvem eh, junt a Álvaro Noguera, pobre que ha faltat, i Vicent Iborra, que ha tingut problemes després. Bueno, en una candidatura, una candidatura mm, per a nada menys algo tan atractiu com <laughs> la representació a les Corts franquistes per al terç de procuradors familiars. I anaven de tàndem Marcelino Lamar, de l'Opus Dei, que era el que convocava tota aquella representació empresarial, i Paco Burguera, el bon amic Paco Burguera que era el que arrastrava els demòcrates i el valencianisme. Eh, evidentment, l'experiència era una experiència a pèrdues. No, no calia esperar cap èxit, però estàvem animats, perquè havia hagut un altre home, també deu de recordar-se, que va guanyar la presidència de la Diputació de València i que va fer coses que li van costar el càrrec, Eh, per valencianitzar justament el tema de les falles. Va crear un concurs on se parlava del valencià com el català i allà va ser ja el seu, la seva finalització, en referisca a José Antonio Perelló Morales, i en una campanya a l'americana eh, eh, totalment desconeguda en aquell temps, pues, també guanyar lo del terç este de procuradors i anima a estos. Eh, varen perdre estrepitosament, perquè vamos, allí va haver de tot, de tot de referís, de tot el que sigui frau. I a partir d'ahí, pues, com ja estaven cansats els independents de ser els tonto útils del PC, <laughs> perquè era l'única organització que estava mobilitzada, eh, i, i eren valencianistes, i ens preocupava eh, el buit que hi havia en la política, perquè l'antic pes, pes Partit Socialista Valencià, eh, Liceu Climent i Marquès i eh, Cocó de més pues, eh, s'havia desintegrat, s'havia escindit, eh, funcionava Vicentura en els GARs, grups de reflexió, que era més bé. I, bueno, estaven reagrupant-se els homes de Lluc, Vicent Soler, Fons Cocó, en el que més abans seria el PSPB, però que no tenia una presència orgànica clara. Val, eh, varen fundar la Unió Democràtica Pes València, que era un partit mm, fundat en un de Torrent, en el que érem Chivo Maldonado, el fill de, de Maldonado, eh, érem eh, Vicent Miquel i Diego, no el que va ser secretari, sinó una de les cooperatives, estava Jaume Castells, Vicent Montés, catedràtic de, de, de dret civil, i, i jo, que no era... Bueno, estava també... <clears throat> Estaven els homes de la cooperativa, els homes de la HARC, els homes de, de l'Acció Catòlica més, més progressista. Que són els que fundarien Consum i algunes, sí, moltes de les cooperatives, sí, crec que Caixa Popular també. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, que tenien la seu i el carrer Sueca, que estaven en l'experiència de cooperatives populars, tant de, en el tema de la construcció que després derivaren a, a consum, i justament d'aquesta gent. I el partit era demòcrata, valencianista i socialista, de les tres claus, <laughs> malgrat la reticència del poble Chivo Maldonado, pues, doncs també va acceptar. Però bueno, aquella qüestió de socialisme immediatament es va derivar mm, cap a la qüestió de si ens vinculàvem o no a, a l'equip demòcrata cristià de l'Estat on eren, eh, estaven el, el PNV i Unió Democràtica. I Gil Robles crec que també estava, no? No, no Gil Robles encara, encara no, encara no, encara no. Gil Robles eh, estava en un tour de force en Izquierda Democràtica de, de Ruiz Jiménez, que estava en el grup de Quadres pel Diàlogo. Jo estava molt, molt afí al grup de Ruiz Jiménez perquè estava vinculat a Quadres pel Diàlogo. De fet, eh, portava la representació de Quadres al País Valencià. Y ya, pero, pero un problema de vista personal en Pedro Altares, Gregorio Peces Barba y la gente que es movía en aquella, en aquel, en aquella revista. Bueno, pues <clears throat> tingueren converses, vingueren de la DCI italiana para convèncer-nos. Eh, jo recordo un periodista de la DCI que, que volia convèncer-me que era millor ser l'esquerra d'un partit de dreta que ser eh, la dreta d'un partit d'esquerra, <laughs> perquè ell havia sigut de, de les brigades, dia, de les brigades de, de, d'estes italianes. Bueno, i tinguérem també una tancada ja en, en Barcelona, junta a la gent d'Unió, d'Unió Democràtica, i entrar Lluís Montravar entrar en Montraval i tenia ja una força molt persuasiva, per dir-ho així, <laughs> de que de fórem demòcrata cristià. I aleshores un petit grup, Jaume Castells, Josep Montés i jo, com que recorde, es varen dir ahir en Cerdaví que, bueno, que no calia fer un congrés per a lluitar, per a veure si érem socialistes o demòcrata cristianos, sinó que anàvem i ja, i que anaven ells bé. I bé, a partir d'ahir vaig precipitar la meva decisió per enganxar-me al, al PSOE, malauradament. I ja jo crec que és una pregunta que també deuríem fer. Eh, per què si estava, vostè ha parlat dels GARS, que era Vicent Ventura, estava l'europeu d'Ernest de, eh, Lluc i també Vicent Soler i, i Alfons Cucó, tot això acabaria, també estava el grup e dels, dels germans Garcés, tot això acabaria sent el PSPB, que era una cosa diferent del PSOE, que sí que era un partit, diguem, nítidament valencianista. Per què, per, per què el PSOE i no el PSPB? Vale, la, la pregunta pues, eh, és difícil de respondre i, sa, i salir airosament. Per què? En, que em perdonen que em perdonen, i perquè a més tots són bons amics, o per lo menos els millors que he tingut, i els admire i els, i els, i els vull. Eh, sobretot un personatge tan entrellable com Vicent Ventura. Però com es veia Vicent Ventura en aquell moment? pues es veia com un home crític, com un home socialista, íntegre, però que la seva voluntat de fer una organització política mm, pues, no, estava, no estava molt, molt, molt clara. No? Eh, eh, I en això jo no, jo no vull restar ni, un, ni una mil·lèsima de la seva projecció personal i política. Era un amic havia estat en el Congrés de, de Múnich, no? havia sigut eh, represaliat i, i tenia una trajectòria impecable, ningú, ningú la tenia. Un bon amic com JJ era també entranyable, o sigui, que és que no, no, no vull fer el recorrido perquè tots eren molt bons. Però, vamos, per què jo? Perquè jo no, no me vaig sentir eh, eh, seduït. seduït doncs, home, perquè eh, jo havia fet una opció personal mm, molt íntima. Jo estudiava filosofia i lletres eh, al principi i vaig deixar filosofia i lletres per anar-me'n a dret, mm, perquè renunciava a una posició intel·lectual, analista, distanciada de la realitat. Volia embrutar els peus, volia baixar a la realitat i ser un home de més acció, de compromís, un home de, en el que la, la qüestió ideològica tinguera un contrast en la realitat. I, bueno, pues, mirant a, eh, en aquell moment a Regió, que Vicent Soler, eh, a Cocó, eh, era un ambient molt universitari, un ambient molt intel·lectual, molt, molt, molt científic. Jo volia baixar un esglau, eh? Jo volia baixar un esglau. Eh, pensava pues, un poc el mateix que pense ara, en, ara més, en més claror que abans, diria, era, era valencianista, era nacionalista, eh, però també tenia la il·lusió de creure que tota la gent que estava a l'esquerra pues, podia pensar el mateix que jo. I, <laughs> i bueno, i les meves reticències front al PSOE que era inexistent. Pues, era un partit molt bondadós perquè <laughs> com no tenia vida pues, <laughs> se podia pensar el que fora d'ell perquè sempre podia ser fàcil eh, me van seduir, me van seduir i jo vaig, jo vaig aturar la meva eh, incorporació fins al Congrés de Suresne perquè les converses preves que vaig tenir en Felipe González i en Alfonso Guerra em van assegurar que anaven a definir la formulació de l'Estat i efectivament van aprovar una, una ponència que parlava de en la Federación de Nacionalidades Ibèriques, no? Mm. d'acord en una resolució de Congrés de Reus. Jo no coneixia la història del PSOE i bueno, pues pensé que això podia ser una marca, una, una marca eh? eh a explotar i donar-li un contingut valencianista. Em vaig equivocar, és, és obvi. Uh -huh. I llavors anem, se podria dir que eres el fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol al, al País Valencià o, eh, o un dels sí. fundadors i, i estàveu miralles tu i a un despatx de, de la Vall d'Uixó. Sense dubte, no? L'espai de la Vall el Fundillo. jo. Sense sí. dubte, sense dubte. Jo, això, els mèrits que se'ls apunta... Mira, eh, una petita anècdota. Quan <clears throat> repartiren els carnets en l'agrupació socialista de València Ciutat, hi havia una baralla per el número per el number one, no? aquells que els històrics, el de volia el, el meu, l'últim del censor. I, I el tinc, el conserve, 249. Ja estàvem en la legalitat, eh? ja estàvem en, en les eleccions. En les eleccions. Quina gent hi havia quan Dios comença a moure? Pues mira, hi havia un electricista avinguda del, de, de l'antic José Antonio, José Antonio avui de l'antic regne. Un electricista, Joan Borràs, un, un bon home, bon home, eh, integritat. Havien dos parelles, dos parelles que eren la representació oficial del PSOE, que era el fill d'un exilat que havia regressat i un peruano, i que varen voler examinar mi de marxisme perquè dubtaven de que jo fora... Tenien també uno, Bartolo, que vivia així, en Burxassot, i dos germans que estudiaven, que estudiaven a la facultat d'empresarial, de, de y, y pare usted de contar pare usted de contar. Eh? Allò era el Partit Socialista Obrer Espanyol, eh, com a mínim, eh, província de València. Eh, eh, ni siquiera en Partit Socialista, perquè van a afegir que orgànicament uh -huh. sols estaven vinculats a les joventuts socialistes per una amistat en Alfonso Guerra en un campament que havien tingut en, en Suresnes o en, o en, o en Toulouse, eh, la dona d'una de les quatre parelles, de les dos parelles ...y tenía una vinculación postal. Eh? El Borràs había rebut eh, un diario de tan en tan... que el vinculaba como a y ...y para usted de contar. O sea que no, no hi absolutamente res, res. yo vaig rebre moltes pressions ...para posar en marcha el PSOE, eh, Alfonso Guerra, Felipe González, Paco Bustelos, el Enrique Mújica, tots ixos, el Solana, tots ixos mm, eren els, els meus amics a l'hora d'insistir a que posaran en marxa la nova imatge del partit. Efectivament, estava García Miralles en un despatx eh, en, en Alacant com a punt de referència. Efectivament, hi havia també una organització mínima a Elx, en un tal Arabit, eh, tenia allí una, aquesta organització. I és el que em vaig trobar. Eh? a partir d'aquesta organització ens doncs, posàvem en marxa per buscar antics militants del PSOE, eh, punts de referència, i bueno, mm, sí que van aconseguir que, que durant una imatge pública la gent se'ns acostara. Eh? Jo recorde <clears throat> com cridava al meu despatx una persona que deia «Vostè és José Albeñana? eh, «Sí, sí, sí». «Vostè és del PSOE?» dia, ja tenies a la cara Eh, sí, bueno, pues jo tinc el carnet de la UGT, de tal, de Guard de Poblet, jo vinc en... O sea, hi havia aquest apropament. Però bueno, això és història, i és una història mm, fins i tot entranyable. No vull que en aquest punt que siga una mena d'obús en línia de flotació de la creativitat del PSOE. Si, si el PSOE té que ser descrit per moltíssimes raons que per la seva feblesa orgànica en moments de transició. O sigui, això, això és havia passada. Al cap de 30 anys han governat i han tingut una relació molt poderosa i molt implicada siquiera siga per la corrupció, que és un indicador de fortalea en l'ambient polític espanyol, no? Quan més corrupció, més, més, activitat, més activitat política. I també podríem parlar, eh, va ser eh, durant el, en, en este moment quan entra Joan Lerma com a, com a militant primer del PSOE i després tindria una carrera... No, entra després. Entra després d'aquest primer moment. No. Sí, no, vull dir, entra quan ja està poste com a secretari general o com el que siga, no, no sé si hi ha Jo no vaig ser secretari... De... No, jo no vaig és veritat, no va ser secretari mai. Mai. ja, eh, eh, és una... És un dato a tenir en compte perquè mostra la meva desconfiança inicial en el PSOE. Eh? <laughs> Que malgrat el meu compromís, sols vaig acceptar càrrecs a nivell d'estructura d'estat. Eh, estigui la Comissió Executiva. Primer en el Comitè Nacional, o federal, eh, que ahir me digitalment, abans de, de, de tot. En el Congrés del 76 o del 79, no me, me en l'executiva federal, junt amb García Miralles, assignar en la Secretaria de Migració, que va ser una bona experiència perquè em va connectar en els grups de, de l'exterior, on sí que era, estava el PSOE, realment estava, tenia, tenia agrupacions que eren residuals no tant de l'exili mm, republicà, sinó de, de la emigració, havien connectat, segons, segons països. L'exili era més fort en França i la emigració era més forta en Alemanya. En Alemanya. Bueno, pues, doncs, eh, quan eh, es posem en marxa eh, eh, està el tema de les eleccions, està el tema directament de, de, per lo que és la, va ser la transició, perquè la transició va estar molt, molt arreglada entre Suárez i la socialdemocràcia alemana o l'ambaixada americana i l'ambaixada i, les, i, i l'ambaixada alemana. I al meu parer, claro, eh, quan es posem en marxa tenim ja seus i tenim ja eh, espectacle electoral o, o bueno, organització a presentar de, d'una forma improvisada, ingressa l'Herma. Ingressa l'Herma és un tenxar, un pastor, que també era una, un entrisme d'una de una cèl·lula lambertista, crec que eren, de la quarta internacional. Eh? Eren, venien molt, molt, molt rojos, però ja estàvem en marxa, ja estàvem per la ciutat de València. Mm -hmm. I es, es produeixen les primeres eleccions i s'aconsegueix un èxit perquè el PSOE, el PSOE guanya a tot el País Valencià mm. i, i no sé si se ho esperàveu des de dins del PSOE. Eixe, no, eixe, no, no, que va. Mira, això és una pregunta mm, força interessant a hores d'ara mm, per l'actualitat tan rabiosa que té. Ara estem a a, a, a les enquestes d'opinió enquestes... Tot, I, i clar, l'enquesta és la premissa menor per a, en la premissa major o a la, una conclusió establir ja un, una profecia de sortida, no? de dir què és el que passarà. Eh, tot això és tan, tan, tan gratuït i especulatiu com, jo que sé, el programa ese de Gran Hermano o el Sálvame o <laughs> coses d'estes. És pura especulació ideològica, ideològica eh, per, que la, per la meva experiència, que en aquest sentit eh, te diu, cuidao, cuidao, que per molts científics que se presenten els, les dades, eh, recorda el que passa. El que passa que va ser. Jo estava, i, i crec que la meva visió de l'autoritat d'on estava, en la Comissió Federal de Electoral del PSOE. N'érem cinc, n'érem cinc, eh, designats per Alfonso Guerra eh, pense que estava per, per, per tenir la confiança d'Alfonso Guerra i així pues, manipular més el, la, la qüestió. I en aquesta comissió federalistes varen dirigir la campanya, varen retar els documents, manejaven les enquestes i tot això. Jo tenia informació de primeríssima mà com varen manipular, per exemple, l'imatge de Felipe González en un pinzell d'un sol pèl per a llevar-li eh, aquella melena tan, tan tupida que tenia com un gitano i fer-la més vaporosa. O sigui, totes coses, tots els trucos es vaig dependre en aquell, en aquell moment. En les enquestes de resultats que esperàvem eren 50-55 a nivell de tot l'Estat. Al País Valencià érem eh, un o un i mig per valencià, cap per Castelló i pot ser una per Alacant. Això era les perspectives de vot. Perquè en aquesta època, diguem, el socialisme valencià era el PSPB, que era qui tenia més militància, si no m'equivoque. No, no era el PSOE, era el PSOE. El PSPB anava soles. No, ja, ja, però vull dir, eh, clar, en aquesta època, l'únic el, el PSPB, és veritat que abans d'aquestes eleccions se trenquen dos candidatures i això també li afectaria, però a nivell de militància el PSPB d'abans de, de trencar-se era major que el PSOE. Sí, per lo menos mm, visualment, visualment. Però vamos, el PSOE, que ja estava en marxa, que s'havia posat en un diàleg vis-a-vis -vis, Suárez Felipe i que tenia una, una força atractiu, pues tenia això uns resultats, uns resultats Esperaven uns 55 diputats. 50, igual igual 50, el 55. al Partit Comunista per damunt en un principi. Sí, per suposat. Però és que, mira, eh, el número 3 de València va, va, va ser un dels històrics, el Ruiz Mendoza, i ja que llegaran a baixades. Va ser la, la guerra, la guerra, eh? No m'ho van perdonar, perquè pensaven que no eixien, pensaven que no eixien. Varen el set, van treure set. I també te dic en paral·lelisme que totes les associacions polítiques, se diuen així, no, partits, que eren legataris i hereus del franquisme, doncs totes treien diputats. Era lo llotge que en aquella època, en totes les enquestes i la més força era la de l'Aliança Popular del senyor Fraguer Ibarne, uh -huh. que s'havia anticipat i era un prohombre del règim en aquella època, era un prohombre de la transició, era un prohombre de l'apertura, era un prohombre de tot, perquè aquell era el, el diplodocus. No va treure vuit. Uh -huh. Què significa? Que la, el, el vuelco electoral va ser de tal importància que jo ja m'he curat mm, per tot tipus d'enquesta. O sigui, la democràcia, si té algo eh, realment eh, insòlid és que no es pot preveure els resultats. No es pot preveure. Sempre, sempre... Hi ha un, un físic, crec que és, o, o matemàtic, és un nom molt difícil, que estudiant eh, l'evolució dels preus del Bursa del Cotó a principis del segle i les riguades del Nil, que estan molt documentades, va establir com lleis mm, universals, dos efectes que va batejar com l'efecte Noé i l'efecte Josué. L'efecte Josué és el de la mm, permanència o estabilitat. Les coses no canvien. Les set plagues van ser perquè tenien que ser. Eh? Quan una cosa mm, es dona, es repeteix, es repeteix, es repeteix. Per contra, eh, l'efecte Noé és l'efecte de la imprevisibilitat. De repent es produeix un fenomen que no era previsible. Això, eh, en la pràctica, què significa? Significa pues que, bé, tu no pots preveure que en l'escala del 30, per exemple, o del 20 al 80 o al 100 passaràs per el 50 forçosament i per el 40 o per el 55 d'una forma progressiva, mai se vota del 30 al 60 o del 40 al 80 sempre hi ha un fenomen imprevisible i unes eleccions tenen aquest efecte imprevisible eh? Mm -hmm. després és molt fàcil dir-les que tot estava previst i que tot eh, eh, eh respon una tècnica sutil, però vamos, això són com els banquers que diuen que tenen enginyeria <laughs> eh, econòmica, no? Podríem dir que la gent va identificar en aquest moment Felipe González com la reforma, no? O, o la ruptura no era, com la reforma, com l'aperturisme a, la nova, a la nova democràcia, i això va fer que tota la gent que volia un canvi el votarà d'ell, no? O... Jo no tinc tan clar. En que he, he passat molts anys defensat aquesta idea i defensant la, diríem, la imatge positiva de la transició. I arribar a un moment tan dur, tan dramàtic, tan inútil, tan frustrant com és l'actual i, el, i els seus precedents immediats, on es demostra la ineficàcia d'esta Constitució que, que trenca costures com, com, com un corset d'una xicona de 16 anys posat a una dona de 40, de 50, no? no a un home, perdó. No és, vamos, un, un, una, tres, tres talles més gran. Un traig en tres talles més gran, siga home o siga dona. El tema de la transició mm, pff, se m'ha caigut, se m'ha caigut. Ja no el veig com una epopeia mm, miraculosa que el poble es pronunciara. Franco va morir al llit. I aquesta és una expressió molt dura. Mm. I no han hagut mai responsabilitats per tots els horrors de la dictadura que jo he conegut. Mai. Al contrari, el primer que es va fer és dictar una llei d'amnistia que beneficiava a tota la brigada político-social, Vell el Niño enclòs, i poc a l'oposició i excloïa la gent de la UMD, dels militars demòcrates. O sigui, un xoc brut que es va embolicar en celofán i en, i en llaços de, de oplina per fer-los bonics. No, no és un tema que Pablo reaccionara. Jo pense que el vot del PSOE representar el conformisme d'una societat en una dictadura, eh, però que vea la novetat d'una apertura a Europa, d'un embarcar-se en una en, en algo, en algo més, més, més novedós, més modern, però sense canviar la situació. Eh? No hi havia, no hi havia un, un trencament en el passat ni en el present. Hi havia una acomodació en, els, en, els, eh, en les promeses d'una situació més beneficiosa d'Europa, eh? fonamentalment. <laughs> I bé, una vegada han passat aquestes primeres eleccions, apleguem a... a bueno, realment, abans de... Això seria tornar un poc arrere, en, quan se crea la Junta Democràtica i la plataforma de Convergència Democràtica i la taula de forces polítiques i sindicals del País Valencià, que això és prèvia a, inclús a la mort de Franco, el que que se manté el temps i, i se planteja el, el tema de la preautonomia abans de, de aprovar-se la Constitució. Resulta difícil, mm, difícil d'entendre tot allò, perquè esteu, esteu un poc abusant de la meva edat, és com traure un del sarcòfago. <laughs> Són coses de fa 40 anys o més. I jo penso que la gent, igual que n'ha hagut, ni esforços que ho conegues, els historiadors, si de cap parlem L'oposició no, no se plantejava mai com, com se es conta o com uno pot imaginar. No hi havia una lluita de partits polítics, no hi havia... No, hi havia unes marques més o menys representatives i que trataven de, en aquest sentit de demostrar eh, el seu acord en, en trobar una, una sortida demo, democràtica. I això es justifica pues, bueno, l'aparició de la Junta i eh, després la plataforma de Convergència per, eh, eh, el rebutjament que havia per part del PSOE a, a, a tot el que fora el PC. Cal reconèixer al PC un paper de, de constància, tenacitat i d'organització mínima durant la clandestinitat. Jo, jo pense que en això la democràcia va ser molt injusta en la gent del PC perquè va ser el partit més sacrificat contra el franquisme, indiscutiblement. A més a més, tenia l'èxit, que això sí que era palpable, de les comissions obreres, perquè això era l'únic espai on s'havien produït un, una mínima manifestació de sindicalisme per als convenis d'empresa que havia afavorit el sistema sindical anterior. Bé, tot això era cert. Però el gran mobilitzador, com ara, de la democràcia espanyola, no mos oblidem, va ser Catalunya. Catalunya ara li ha posat el jaque mate a la Constitució en el tema soberanista I la gent pot mirar cap a altre costat o pot enfrontar-se demanant les armes en anar a lluitar com concegal del PP de Segovia, eh, però que en qualsevol cas, en qualsevol cas és un fet democràtic que ha posat en crisi el sistema actual i el conformisme del sistema actual. Val. Pues el mateix paral·lisme es va produir quan la dictadura en l'Assemblea Democràtica de Catalunya. L'Assemblea va ser un organisme que posar un milió de persones al carrer sense legalització i, absolutament eh, proscrit, il·legal i delictiu, cridant autonomia, llibertat i amnistia. Un milió de persones, no 25, ni 50, ni, ni, ni 1.000. Un milió de persones. Absolutament imparable, no hi havia allí eh, gris ni forces de seguretat que, que, que ho aturaren perquè eren un milió de persones. Val, doncs pues, eixa força, eixa força que integrava partits polítics, associacions culturals, esportives, eh, eh, independents, tots, una, una, una, va crear un model, un model d'oposició que es va reproduir per tota la resta de l'Estat i van crear-se les meses democràtiques, mm -hmm. democràtiques. En el nostre cas era diferent perquè teníem una tradició, us diríem, forçosa en la mesura de que l'Estatut d'Autonomia que se defensava contra la República estigui a punt d'aprovar-se abans del cop militar. Estaven els diputats citats pel 23 de juliol del 36 en l'Ajuntament de València i teníem, teníem que reclamar un estatut. I en aquest sentit, les nostres instàncies unitàries teníem que, que, que forçosament que ser reivindicatives d'un estatut d'autonomia. I n'hi ha una carrera feble, com era la, la feblesa dels partits polítics i dels centrals, però que, bueno, que es comença per una antiga taula, després el Consell, després el Consell de Forces Polítiques i finalment la taula. Tot dins de, diríem, la rivalitat eh, PC eh, i socialistes. I, bueno, és una història que, que, que té uns entrebancs fàcils de contar, però molt llargs, massa llargs i per ser avorrit a lo, que, a lo que volia arribar. La taula de forces polítiques i sindicals va ser expressió final d'aquest procés i era per a reivindicar un estatut d'autonomia, i no tan sols un estatut d'autonomia, sinó un procés de redacció de l'estatut paral·lel a la redacció de la Constitució de l'Estat, i que acabara en un estatut que, al igual que la Constitució, fos refrendat per el poble. Perquè això del refrendo és el que fa inamovible l'estatut. Mentre no és refrendat, no és més que una llei orgànica o una llei normal del, de les Corts espanyoles. I quien Dios te lo da, Dios te lo quita. O sea, una llei posterior pot derogar a una llei anterior, però una llei refrendada per un poble té necessitat del refrendo per a ser derogada. És, esta és la, la, la, la distinció. La taula reclamava això, i això ja escapava al control de la plataforma de convergència, de PSOE i del PC, i era una reclamació autònoma, que junt amb la reclamació autònoma de l'Assemblea de Catalunya i la de la resta que s'havien apuntat a aquesta història, fent exigent, fent exigent que hi haguera una reclamació unitària fora dels partits grans o, de, o dels partits estatals, presumibles. I així va néixer la plataforma d'organismes democràtics, en la qual s'incorporà la taula de l'Assemblea de Catalunya, que reclamava que regulava coses molt precises, molt més que la Junta i molt més que la, que la plataforma de convergència, és a dir, molt més concretes que el PSOE i que el PC, fins i tot, que era un procés, també un procés constituent, de recuperació dels estatuts històrics i de la autorització o, o, o la possibilitat d'obrir els nous processos per acabar en un refrendo de cada un dels pobles. No sé si m'explique. Sí, i a més a més, per, per a negociar això, nomenava una comissió negociadora de nou persones, que en tan sols se va reunir en Suárez en una única ocasió. Suárez el va abandonar la comissió i es va establir un diàleg directe en Felipe González i la oposició legalitzada. Eh? I és, se es començà el truco de la transició, marxinant a la POT, que representava, al meu parer, el 100% de les reivindicacions democràtiques, i connectaven l'autenticitat de les reclamacions de, de l'oposició per a ser substituïts per la maniobra des del règim en el possibilisme establit en el principal partit, que era principal pues, perquè era el, el, el principalment apoyat. Eh? Mhm. Uh <laughs> -huh. El principalment apoyat. I després de les primeres eleccions eh, trobem una continuïtat en tot aquest moviment d'associacions eh, més o menys unitàries de diferents partits de l'oposició, i és quan es crea el Consell, el Consell Preautonòmic. No, perdona. Per a desarbolar, per a desarbolar la força de l'Assemblea, la força d'aquesta oposició emergent en la POT, en la Plataforma Democràtic, Suárez maniobra, com maniobra en, en, en totes les més restants llibertats democràtiques, i així s'inventa un procés que passa per diverses fases. El primer és la, el restablir la Generalitat Provisional de Catalunya trau a Tarradellas de l'exili i pensa que la seva recuperació va desinflar, eh, desinflar l'Assemblea Democràtica. Se equivoca perquè Tarradellas és un polític molt actiu que entra, que malgrat que vol mm, eh, eh, eh, fer-se càrrec de, de tot, també entra en un anàlisi de tour de force en l'Assemblea, veu que no, i ja s'estableix un diàleg. A Suárez això se, se li escapa i, i se passa a un procés estatutari propi en Catalunya. La mateixa operació tracta de fer en el País Basc, recuperant el govern, el govern basc en l'exili. Però allí hi ha un problema que s'escapa del control d'estos, que és el problema ETA. El problema ETA ja pues, se deixa en stand-by. Però per la resta de l'Estat i posa en primer lloc el País Valencià, perquè és el més important, l'altre és, és Espanya. Vamos, des del Fins i tot per davant de Galícia, que ja tenia estatut aprovat? Sí, perquè lo de Galícia tampoc és un tema dominat, està Pio Cabanilles allí, que ha fet el seu feudo, s'ha enrocat i no hi ha, no hi ha problema. És, tot, és, tot és suceder tot, és, tot, tot, tot cau. Perquè també mm, Suárez tracta de renovar el franquisme i li, interessa eh, entrar eh, en, en, en el procés de l'emergència de líders regionals, líders nous, líders nous que estiguen al buffer zone del, del, del franquisme, però que no s'hagin cremat al front de governadors civils o de procuradors eh, provincials. Entonces, líderes, líderes regionals que estabilitzen el partit com en la, la, el, la nova força de la dreta fran, neofranquista. Bé, entonces entra en el tema d'encarregar-li a Clavero el tema preautonòmic i en la, mm, i en la complicitat de l'oposició, principalment de Gregorio Pérez Barba. I bueno, anem a, fer, anem a copiar la, la Constitució de la Segona República. I se fa també un procés que és voluntarista i, per tant, democràtic. L'autonomia vindrà de la mà de les regions que ho demanen. Però el segon pas és on veia la meva resistència o el meu... I ahir tenia que haver trencat el carnet, evidentment. <laughs> De dir, de dir escolta, com que el País Valencià no entra en autonomies històric i ara té que guanyar-se la vida demostrant que sí que té una voluntat autonòmica? que és l'opció entre la vida del 151 o del 140. Sí, els famosos articles de la Constitució. Clar, claro per obtenir el referèndum, perquè els famosos articles el que amaguen és que en el 151, a més a més, a més a més d'un estatut aprovat, és el referèndum, que és el que te fa inderogable. A part de tenir les competències de governar autènticament, perquè un govern se caracteritza per poder o no dissoldre la cambra. Clar. <laughs> en l'oportunitat que crega el president d'aquest govern que és, és, és el que mobilitza segons l'oportunitat del temps, perquè la política és oportunitat, no? A més està el referèndum. Bueno, doncs ve lo de les preautonomies. I jo no volia, jo no volia personalment entrar en aquest joc i me resistia. Vaig tenir una bronca en Gregori Pérez Barba, que jo estava en l'executiva federal, pues de, de, forta. Ja me distanciar d'ell, érem molt amics i me distanciar. I després eh, tot va ser basat en l'assemblea de parlamentaris i em vaig negar a convocar-la, inclús el mateix Ventura em va criticar molt en un article que motivà, que me cridara Joan Fuster en, per a dir-me... Bueno, me, me, me convidà per vida d'un amic, per Eliseu Climent, i diu que Fuster vol parlar amb tu, anem allí a Sueca, i, i en aquella gràcia que tenia Fuster, i ella diu, no, que t'he cridat per a dir-te que m'han dit que el diga, <laughs> que no, tinc, que no tinc res a veure amb el que ha escrit Ventura. Bueno, han entrat a sopar. Bueno, pues, sí, efectivament, la gent no entenia perquè jo no que estava per la convocatòria de la, de la plena de parlamentaris, perquè jo el que volia era la reivindicació de la taula. Jo el que volia, que no s'oblidaren de lo que la taula demanava i, i estava reclamat per la POT vaig, vaig tenir que cedir, tan solitari, entràvem en el tema preautonòmic, em vaig atrevir a, a demostrar que el País Valencià és capaç de complir els requisits que es demanaven. Eh, hi ha un acte notarial que verifica que així va ser, però el 99% dels, dels ajuntaments que representaven el 98% de la població, i van entendre que incomplir la llei, o fer una llei aposta, e incomplir-la per a no acceptar el reconeixement d'aquest compliment dels requisits eh, quan diu que vostè de, se fa l'esforç de demostrar que el País Valencià volia ser una comunitat autònoma, diguem, històrica, eh, això implica que aconseguir la signatura del 95% dels ajuntaments valencians a favor i eren un 95% d'ajuntaments valencians que representaven el 98% de la població valenciana. Acte sí. notarial, que tots sabem que està, i encara així no tinguérem l'autonomia, la, diguem. Però no la tinguérem per la traïció, i no té altre nom, per la traïció descarada dels partits parlamentaris. PSOE, UCD i el mateix PCE. Mira, en les dates en la mà, deixant a banda de que Andalusia, <laughs> en el mateix recorrido, sí va tindre el 151 i nosaltres no. I en Almeria votant en contra. I en Almeria votant en contra. Resulta que en el mes d'octubre se presenten les peticions autonòmiques del Consell, dels formalismes, tant al Ministeri d'Administració Territorial com al president del Congrés, per a que tramiten la llei corresponent, perquè s'inicie el període d'elaboració de l'Estatut, conforme es preveu en la llei. El 30 de desembre de 1979 es vota de pressa i corrents la llei de referèndum, que es publica en el mes de xiner següent, la llei 2 de barra 80, crec que és, de referèndum de modalitats de referèndum. Contra lo que és vigent en el sistema legal, que és que tota llei no deroga l'anterior... Tota llei no té efectes retroactius i no se pot aplicar en efectes passats, la llei de referèndum, en tot el morro, s'aplica al procés valencià. Que ja estava en marxa el procés, que ja estava en marxa, no és legal. Per a dir-li, per a dir-les, no, matxuters valencians, el que han fet no, no val per res. Tenen que vostès tornar a dir si volen l'autonomia per el 151 o per el 143. En la qual cosa ja creen un escenari de conflictivitat per a que cada partit parlamentari es dividisca. El PSOE s'ha de la cara demanant el 151 perquè era la tasca que havia fet el Consell i l'AUCE del 143 perquè són molt més nobles i considerats i pacients i, i defensen la unitat valenciana, el que siga. M'explique? Mm -hmm. Però això és una maniobra fraudulenta i e il·legal. Clar, perquè ja s'havien arreplegat les... Ja s'havia complit. Ja s'havia no complit podia, no podia, no podia fer-se en efectes retractius. No poden aplicar una llei en efectes retractius. Però és que, més, no li ho demanen això a Andalusia. I com tu has dit molt bé, damunt, en Andalusia, Almeria, no, no havia complit els tràmits. No, I segons no, la llei Andalu eh, Almeria se tenia que haver quedat fora de l'autonomia andal fora, andalusa. Però, claro, és que al Suárez li interessava el vot del PSA. Clar. I crea una, un decret llei per a la incorporació específica d'Almeria eh, a, al procés. Uh mhm. -huh. votant-se la llei votant-se la llei i obtenir l'apoyo del PSA tot és política, perquè és que ara és molt fàcil contestar la pregunta que a mi me fan Podeu tancar els ulls i imaginar què haguera passat si el País Valencià, a hores d'ara, 40 anys més tard, tinguera una autonomia pel 151? El que haguera produït, el que haguera produït eh, eixa fortalea tenint al costat de veí el procés sobiranista català? Algú pot imaginar aquest escenari? I quins efectes revulsius tindria front a l'escenari actual? Així cada un se pot posicionar. Jo no estic eh, pensant que tot el món estigui a favor del procés sobiranista, però tampoc puc pensar que sigui diferent. I una cosa és tindre poder i altra cosa és tindre l'actualitat de present, en què no pinten fava, vamos, en el sentit normal de la paraula. Sí, sí. Uh -huh. Front a la geopolítica de l'Estat, perquè estem parlant en termes de poder front al, al centralisme de l'Estat, que és a el que em refereix, no, no em refereix a altre tipus d'històries. Una perifèria forta una pèrdua enfortida en un poder propi, home, és, és, és, és dinamitar el centralisme borbònic. I aquesta és la qüestió que se Ja que és el nou model del liberalisme decimonònic del segle XIX, que és la farsa que hi ha darrere de la Constitució espanyola, que ens varen vendre un producte ja molt desgastat. Ho han fet els, els senyores Sagasta i Cànovas al llarg del segle XX, de, de, perdó, XIX que de fet eh, probablement per aquests arguments que vostè esgrimís eh, fora que UCD fora partidària del 143 eh, crec que aduïen... I el PSOE. Clar, bueno, el PSOE en el e fons, després. En el PSOE. Clar, quan estava vostè davant el PSOE no podia defendre el 143 el, els arguments de l'època de UCD, si no, estic jo, si no entenc malament, és que amb la tensió que hi havia al carrer, eh, eh fer un, un estatut per referèndum era una temeritat perquè s'hagués pogut perdre el, el referèndum i aleshores no haguem tingut estatut. És curiós que eh, en aquesta època, en el Congrés de Madrid, al Congrés de Diputats, eh, el PSA, com vostè ha dit, no sé si tenia 10 o 3 diputats. 3. Tenia, tenia prou diputats, per a, sobretot per a la mida que té ara, i com que a l'UCD li feien falta aquests vots, sí que s'apunten a l'autonomisme andalús. Sí, sí. No, i a més a més, eh, mira, a, jo vaig ser l'únic, i no ho dic per res, sinó perquè és que no vaig sentir que front als temes conflictius de dominació de la llengua, que això, bueno, això era absurdo, evidentment, però els temes més conflictius, que era la, la senyera, la, no? la senyera i, i la, la denominació, denominació dir, bueno, pues traguem tres urnes quan se refrenda l'Estatut. Una urna per refrendar l'Estatut i una urna per votar el tipus de senyera i una urna per votar el tipus de denominació. Ningú me va fer cas. Me tiraran al sacó de l'olvido immediatament ni com a aportació. Era una barbaritat i jo eh, ho sabia, però és que si voleu confrontació, si voleu batalla, pues no hi ha més batalla que la democràtica. Yeah. Votem-me. Jo defensaré sempre pues, les quatre barres, el que, lo que me, sembla que és la, la, identitat històrica, però vosaltres teniu tot el dret de, de, de votar la vostra i de fer el que, lo que vos prega, i si el poble diu el 80%, jo ho accepte o el 51% que diga, si jo no hi ha cap de problema, sols ho hem que superar, som valencians tots, o se suposa. Se suposa que sí. I per tant, bueno, pues la democràcia és l'únic que mos, que mos eh, uneix. Ningú va replegar aquesta idea. No els interessava. No els interessava. I l'UCD s'acomodava molt bé en utilitzar aquest eh, soroll del carrer, diríem, per eh, a, a manifestar i evidenciar la feblesa política del PSOE que en tenia molta perquè era el primer que no en tenia res del procés de, de nacionalisme valencià o de valencianisme. O sea, així, jo, perdoneu-me, m'heu tret un tema que, que jo el tinc molt superat, no vull parlar, perquè no se trau res i m'interessa molt més el futur i el present, perquè, vamos, tot això ho tinc vist, i ho tinc massa vist i ho tinc massa clar, per desgràcia. Sí, nosaltres tampoc és que tinguem massa interès en seguir parlant de banderes, perquè al final totes són la mateixa en diferents variacions, sí. però sí que haurem de fer un poquet de, de repàs al procés autonòmic i perquè acaba com acaba. Mhm. Si sí, tenim una data, que és la del 10 d'abril de 1978, que és quan vostè el fan cap del Consell Preautonòmic, uh mhm. -huh. com, a, com a líder del, del partit més votat en les eleccions generals, i és quan comença el procés este que vostè ha descrit molt bé de, de crear el, el de redactar l'Estatut. Uh en aquesta època, si no m'equivoque, també en oposició de certa gent, fins i tot del seu propi partit o, o proper ideològicament, vostè va contractar com a assessor a, a un personatge molt important en la transició valenciana, que és Broseta. Sí. Sí, mira, en la primera... Eh, jo era, presidia un govern de concentració, <laughs> la qual cosa no li, no li desitjo ni al meu pitjor enemic. Mm, per què? Pues perquè no contentes a ningú i en política és el més ingrat eh, el, el contentar a tothom, voler contentar a tothom això solament ho poden fer els insensatos o... Mm, el meu partit pues no, me, no li contentava que jo anara com a president del Consell al Congrés de l'UCD a clausurar lo que fora mm, perquè ho, ho havien demanat i en aquest sentit se tractava d'enfortir la institucionalització de lo que jo representava. Per suposat, les festes d'aquells ajuntaments que estaven presidits per la gent de l'OCDE tampoc li agradava, volia que foren, que foren president socialista. I els més ideològics del PSOE pues, també volien fer una política de classe, una política marxista i una política de, de demostrar que, que els obrers es tenien que prendre les fàbriques i posar un sou als empresaris. Eh, era una, un, reivindicació juvenil. Els de la dreta, la dreta, pues, eh, eh, eh les meues expressions que ells tildaven de catalanisme mm, li sentaven com si fora un... jo que sé sí, què, jo que sé què. Eh, volien, volien regionalitzar desesperadament el Consell però, bueno, la ciutat valenciana té la seva perspectiva autònoma, la seva claritat d'idees, i podeu repassar-se per repassar-se el, el llibre aquell del Centre del Consell i veureu la infinitat d'associacions esportives, culturals, mm, polítiques, que passaren per la presidència oferint la seva col·laboració. Diria que una primera instància de reconeixement de la necessitat autonòmica i d'acceptació de la institució que representava eh, a tots els valencians. I, i bueno, mm, per a, per a aquest menester, per a intentar de, de complir eixe govern, les necessitats d'aquest govern de concentració, tenia que superar els partits en el seu infantilisme i buscar aquelles persones adients mm, que pogueren establir els ponts necessaris. Rosetta, Rosetta era la col·laboració de les províncies, i de rebot de la Caixa d'Estalvis de València. Efectivament, ahir volem anar. Dos, dos eixos molt importants. Les províncies va publicar per primera vegada en sa vida en portada, dia 9 d'octubre, dia nacional del País Valenciano. <laughs> Jo mm. crec que si Maria Consol Reina poguera <laughs> rectificar algunes coses en esta vida, i se portada se la menjaria, no? <laughs> Però bueno, ahí està, ahí està. I la Caixa d'Estalvis, Caixa d'Estalvis era eh, l'oportunitat d'establir una banca, una banca pròpia, que la dreta <laughs> justament ha fet 20 eh, anys tot el contrari, desfer. I el mateix PSOE també, perquè, perquè en la meva època hi hagué l'experiència de, de la banca de, el, el Banco Industrial Valenciano, aquell eh, que apenas va viure perquè el PSOE li va fer la vida impossible. bueno, això són molts entrebancs que ja no tenen massa... I bé, pues Rosetta responia inicialment a aquesta qüestió. Eh, lo que passa és que la feblesa del PSOE, la seva, la seva incapacitat de, de portar a terme l'autonomia la, que alguns defensaven, perquè sí, n'hi ha també molts pecats, o sigui, no tan sols és de l'UCD, està el PSOE i molta gent, inclús fins i tot de, de, de, del camp mm, valencianista, que no va veure el moment eh, com el moment eh, oportú o, o, o únic o excepcional i es va retraure. Bé, el tema és que allò va derivar eh, per part de Broseta una ambició personal, no sé si alimentada per soles o, o, o nodrida per, per, per fonts alienes, i eh, ell va ser en mi, en mi prou honest, perquè me va anunciar tots els passos que donava. Eh? Em va dir que anava a firmar un, signar un document sobre la no unitat de la llengua, mm eh, ja vaig dir que eh, fora, que era el que volguera, era la seva llibertat, que jo, per suposat, no anava a signar aquesta barbaritat. Però jo ho signava no per, per, ser, per estar a favor, sinó per pura estratègia. Sí, sí. Eh, hi hagué una estratègia de, de les províncies de Broseta, de la gent... O sigui, el problema de la dreta valenciana en aquell, en aquell punt històric, jo crec, i és la meva opinió, és que si el PSOE era feble, la UCD... Ho era més encara. Ho era més encara i, i una gent amb una incapacitat de, de direcció gran, no? Eh, L'Emilio Tard era un pavo insoportable que no sabia per on... O sigui, sempre acudia tard a tot. un home, a més, d'una ambició o d'una enveja cap a Broseta desmedida. O sigui, era, es movia a, a impulsos del que feia Broseta, perquè tenia, tenia eixa enveja personal. I bueno, en això pues, no se podia combatre tant la fortalea que demostrava el PSOE. I la UCD, la UCD no servia i, per tant, pues, calia buscar desesperadament un nou, un nou lideratge i una nova formació política. Que, un poc com passarà en Ciutadans i PP. Uh mhm. -huh. PP se desgasta, pues, n'hi ha uns ciutadans que va a substituir-lo. Pues, ens interessava, en el país, cas del País Valencià, una nova força. I Broseta, Broseta que això ho veu perquè era un home molt polític, eh, pensaren en mi, i això ja ho he dit alguna vegada, pensaren per al meu procés d'aïllament en el PSOE i la meva defensa mm, aferrissada de, del tema valencià, pues que en poc que jo canviara <laughs> podia servir com a element de, de referència. I, de fet, va haver un míting en la plaça de Bous, al qual me convidar a Broseta, i un escó allí, un silló que posaren a la meva disposició, i estigueren fins a l'última hora esperant-me, no? I jo li vaig dir molt clarament a Manuel Broseta, dic, mira, escolta, aquesta aventura pot existir en el País Valencià perquè pff, és una cosa que jo no puc ni controlar, ni dominar, ni censurar, eh, però no compteu en mi, eh? per, per molt que me distanci del PSOE, mai, mai vaig encapçalar una opció regionalista que posa en crisi ni la nostra cultura d'origen català, ni, la nostra, ni els nostres homes de la, de, de, de, de la ciència i de la cultura i dels arts, tema Fuster i dels estellers i companyia, eh, la unitat de l'idioma que pot ser un fet discutible o no dels lingüístics, però en qualsevol cas jo, jo m'ha posat en marxa gràcies a la crevidència de, de Fuster i, i me reconec un home <laughs> d'aquesta cultura i això, vamos, diria que me distancia en els regionalismes com algo, eh, com l'oli i l'auia. I aquest acte de la plaça de Bous que va ser el primer moviment de masses d'un moviment que aleshores se li dia un millor búnker barraqueta, no era una sèrie de gent en pena que feia un poc de soroll, i que a partir d'aquest moment ja se va conèixer com a, i com està documentat com a moviment de masses, com a plaverisme. Sí, sí, és cert. Estàs ben informat. Va ser un èxit de la dreta, no?, podríem dir. Sí, va ser un èxit eh, d'estratègia i a poc a poc de, de, de, de en el, en el camp polític mitjançant la Unió Valenciana. Eh, el que passa és que quasi se'ls menja. Ah, si se descuiden, sí, sí. <laughs> se'ls menja. Però bueno, això és una altra història. I en aquesta època bé, tenim este, anem a dir-li, particularisme lingüístic, però per norma general podem dir que la Generalitat té una alta acceptació, la preautonomia té una alta sí. acceptació. Vostè ha parlat del llibre dels 100 dies del Consell, podríem dir que l'estratègia d'aquesta època era que vostè encapçalara la major, la major part d'actes que poguera encapçalar per a crear una imatge de que ja existeix una Generalitat i que ja tenim un govern propi? Sí, sí, sí, sí. És, en això eh, està, està tot escrit. La, la imatge del poder crea sensació de poder. I jo vaig tenir una <laughs> conversa en, en Tarradellas, en Morella, <laughs> que era, era molt descarada, molt descarada, perquè aquell home tenia pues, l'edat que jo tinc ara i parles i no penses el que dius, mm, sinó que creus el que dius. Difícil. Ell deia, per exemple, mira, Albinyana, això de les autonomies és un rollo, perquè les autonomies només són pel que puga pagar-les. <laughs> lo de més, lo de més a palestat, o sea, que no interessa. A mi m'escandalitzava en aquell moment, però, bueno, jo, jo quasi pensa el mateix a hores d'ara. No? Continuo defensant l'autonomia del País Valencià perquè nosaltres no som un poble subsidiat, mai ho hem segut, malgrat les carències econòmiques tan brutals que patim per totes les conseqüències dels governs de la dreta i del PSOE, però eh, eh, no som un poble subsidiat, som un poble que mereix una autonomia perquè pot pagar-la. I en aquest <laughs> sentit estic, estic convençut d'aquesta regla. Bé, eh, en, el tema, en el tema de la imatge del poder, pues era l'únic que teníem. No teníem competències, no teníem pressupost. És ridícul el pressupost en què ens marxàvem. I damunt me, me, me parlaven de despilfarro. De, despilfarro. Era que eren 15 milions de pesetes 15 per, milions, per, per 5.000 de la Diputació de València, del senyor Ignacio Carrau, no? No, no, no. Ignacio Carrau va... Vamos, això és un... Uf, jo que sé, jo tinc una galeria en què, a més a més de la imatge invertida de Felipe V, eh, <laughs> penjaria uns quants retratos més. O sigui, <laughs> n'hi ha, ha, gent que, que mereix passar la història cap a, cap a, cap a baix, però vamos, està clar, i, i, que, i que coste que no acaben ni la seu carrau, eh? Jo els parlamentaris de la meva època es tindria dos penjats cap a baix. O sigui, no, no, no, no, no en salve cap, eh? E, ni del PSOE, ni del CUDE, ni del PC per, per, perquè no van redactar l'estatut, van ser uns gossos, van ser uns miserables, se quedaren al marge, i damunt, bueno, després vingueren de bonitos, pactant lo de Benicàssim i tal, i, i disfressant-lo com lo único possible. És una misèria. Una, a mi, per a mi, eh, tot allò és una misèria. Bueno, a lo que anava. Mm, jo tenia molt clar que si jo anava un acte, la presidència no l'anava a tindre el governador civil de la província. I això m'ha creat molts conflictes, i conflictes mai entesos, perquè per un serà la soberbia despòtica d'un virrei enano, per altres l'ofensa a les autoritats establides, per altres tacatí que no sé. Jo és que representava tot el País Valencià i el governador podia representar al govern de la nació en la província d'Alacant, en la província de València o en la província de Castelló. I això era una batalla clau per a mi. Tenia que demostrar als assistents no que manava jo, sinó que representava a, a, a tot el país, no? que això era la institució. A partir d'aquestes xicotetes fetes, d'aquests actes, d'una gran tensió interna i una gran incomprensió, doncs jo pense que la gent va caure, perquè la gent no és tonta, va caure en que hi havia una institució regional o nacional, m'està igual com l'entenguerem, perquè en això no, no, no discutim, i que això podia ser una solució per endavant per a un autogovern. I la gent s'ha d'il·lusionar. Jo sóc fidel a aquell record. Jo no puc parlar mal. Acaba de fer, de fer un, un, una cosa una cosa que no es deu de fer en un mitjà públic, que és parlar mal d'algú. Però mm, és que, a continuació, vaig a parlar sis precis hores bé de molts, de molts, de tots els regidors que van votar l'autonomia en la primera instància, gent com un regidor de Força Nova en Villena, que votà a favor de l'autonomia pel 151. Força Nova, eh, el seu sí, partit. Eh? I a partir d'ahí, ningú en tot el país sentirà cap arrere. Cap. Cap d'independents, d'UCD, ni de, PSP, ni de PSOE. I aquesta gent, i les dones, i els homes són els que a mi, els que a mi m'emocionen recordar. Estaven il·lusionats. I a partir d'ahir, tota la gent que s'arrimà en aquella època i que treballar honestament. A això sóc d'una fidelitat absoluta per tota la meva vida. Eh? Pense que ells sí que eren els autèntics patriotes i que no mereixien la classe política que en aquell moment emergia del país. D'això també estic segur. Perquè, clar, eh, pensant en com de traumàtica, podem dir traumàtica perfectament, va ser la nostra transició, podem pensar tota la, tota la tensió que hi hagué, però aquesta il·lusió que vostè parlava abans, Eh, estem parlant de que vostè va ser mantenidor de la falla major de la falla del Pilar, sí. que en aquesta època era una falla proconservadora, no? junta a convento i un poquet enfrontada a la Jordana, i vostè va ser el mantenidor de la fallera en el sentit de que vostè era el president del País Valencià i ahí estava. Vaig ser un poc abans mantenidor, bueno. però, home, sí, sí, sí. Jo, jo salve moltes coses. Totes les del meu país, que és el teu jo les salve totes, eh? <laughs> no entre en conflicte amb ningú. I el nostre club de futbol, que és el València, eh, també el va fer president d'honor, sí, si no m'equivoque, no? Sí, sí, sí, un ensina i brillants. I, i... Jo, a més, era soci del València, tota la vida, mon pare em porta els 3 anys, i hi una cosa molt, molt entranyable, és que mm, per cortesia, ania al, al palco de, de, dels presidents i això, però immediatament tornia al meu seient de, de, de tribuna, <laughs> perquè estava entre els amics i, bueno, pues, preferia anar allí. I és presidència de Ramos Costa, que també la, sí, la, sí, imatge, sí. Eh, la imatge que normalment se te deia és el que posa l'uniforme de la senyera en el blau per a crear tensió, no sé què, se té una imatge molt negativa d'ell i... Jo no he tingut cap de problema en la gent representativa. O sigui, sea, els problemes es plantejaren pues, prr, personatges de, de molt tèrbola <laughs> figura i de lealtat al franquisme, com per exemple que nomenàveu abans el Carrau, Ignasi Carrau, és un home que eh, digamos, eh, va, va cometre l'error d'eixir de, de, mal de la his, seva història eh, enredant se <laughs> en una batalla que ni, ni venia gran i que no tenia res a veure. Per contra, per contra, eh, paral·lelament, Miguel Ramon Izquierdo, alcalde de València impecable i el defensat sempre. I això que és un home ideològicament <laughs> sí, sí, molt de dretes, <laughs> molt de, dretes molt, de molt de blau i, i tal. Fundador de Unió Regional Valenciana, vale. alcalde en Falà... Pues impecable. Me teniu així 24 hores i no me traureu un, una paraula de crítica al, a la conducta de Miguel Ramon Izquierdo en la Generalitat perquè això, això és un tema molt interessant perquè abans parlàvem de Carrau, la Diputació de València enrocada en que no volia cedir ni una sola eh, competència Exacte. a la Generalitat. I per ell estava obligada. i per ley estava obligada. En el decret de per autonòmic dia que los medios de los, del Consell lo pondrán las diputaciones. Nosaltres varen, varen fer dos coses. Demanar mitjans, però a més a més demanar-los les competències que ells no exercien. Les que no exercien perquè es començaria a moure's, sense duros, però per la voluntat política de fer coses, van tindre en la cara dura i el morro de reunir-se els tres presidents i dir que fins a que no hi haguessin eleccions municipals no soltaven ni les competències ni un duro. Jo, jo per mis cojones, perdó, sí. la il·legalitat no és cosa meua no, tan sols, no estic en, a favor de deixar autonomia o deixar règim preautonòmic o el que siga, sinó que damunt incomplís la legalitat. Ai. Si vols anem a la guerra o si vols mos quedem com estem. Ja. O sigui, doneu-se compte el que, això, lo, que això suposa. Clar, estem parlant de coses que avui en dia en una normalitat democràtica no és imaginable. Que una institució li nega la pa i la sal, estem legalment obligada, com és possible en un règim de dret? O com és possible que un governador civil, un governador civil aleshores, escriga articles en la premsa contra eh, el règim autonòmic i contra les manifestacions democràtiques? pues eh, en aquests dos fronts jo tenia que, que moure'm. A mi me, me faciliten la seu per l'autonomia en l'actual Palau de les Corts, però que aleshores serà el Palau del Movimiento, en l'escut, el, el i les fletxes en la façana. Això són els mitjans que me, que me dona el govern, d'entrada. Me tinc que apoyar en la Diputació en un enrocat franquista que el que diu que és que per sus narices allí... Bueno, I damunt este és el que dona la seu al tercer dia perquè se tanquen uns valencians molt patriòtics, perquè els fot molt que en una radiotelevisió aliena en Catalunya es parla de la paella catalana. I clar, se senten ofesos que tenen que tancar-se allí, i, però per demanar-me a mi, que estic al costat, que me, sumis, que me, que me sume a la seva protesta. Perquè tenen que confessar-me, tenen que, que, com fa el periodista este de la televisió, diga usted conmigo que los de Tarra son unos asesinos. Por això, <laughs> volia que jo diguera que també els catalans mos furtaven la paella. I mentre Carrau estava que si la paella porta tomata o no porta tomata, tenim a Ramon Izquierdo, que és del mateix partit. Impecable. Prim, primer Falange i després Unió Regional Valenciana, mateixa ideologia podríem dir, però precisament és el que parlàvem, no? Una Generalitat que tenia 12 milions de pessetes per a funcionar i la policia que hi havia aleshores era la policia local cedida per la Generalitat de València. I a més cedida per iniciativa d'ell. President, jo veig que si no tens tu ningú a la porta, si tu vols, demana el que vulguis, demana el que pugues, eh, però que ja d'antemano jo pense que una força perquè t'acompanye, perquè tinga tal, pues encantado de la vida, Miguel, de de la vida. I per això, quan fa el centenari el penat, la gent s'olvida, Carrau en demana, que vaig a, Carrau no, a la Colenda. Una... Ah, no, no, va ser Carrau. Oh. perquè ho fan en l'Ajuntament. I jo vaig a la Colenda <laughs> del centenari del Rapenat. I que en aquesta època ja s'havia expulsat a... Sí, sí. Ja... A, este, a, a Sánchez Guarner, però encara presidia Begut. Te, te conto una anècdota. <laughs> Puc me ric perquè és que a mi m'ha de fer molta gràcia eh, <laughs> estaven ahí tots sentats i jo pues, estic, la, clar, en el, en el lloc d'honor i es <laughs> comença a dir a dir-los, perquè avui <laughs> dic avui, entonces 50 veus fan ui, ui, ui corregint-me. em passa la mateixa anècdota que a, a Vicent Andrés Estellers quan el van fer no sé què, mantenidor en Torrent, que també per, per balcó eh, li van demanar que faria unes paraules <laughs> i, i s'assoma allí, s'aguaita i, i diu poble de Torrent, i immediatament d'una que estava allà baix diu en valencià, en valencià! <laughs> No sé jo com se dirà en València Poble de Torrent, jo admet <laughs> que Tampoc. tinc el mateix defecte que el senyor Estellés i també li dic Poble de Torrent al Poble de Torrent. Coses d'aquella època. Sí, molt bé, pues anem avançant un poquet i... Sí, perquè vamos... Doncs, clar, està... Sí, <laughs> mos anem a quedar tota la vida en el 78. Sí. I res, més avant, pues, podem passar a això per més, més ràpidament. Tu no estàs d'acord i dimitisses de, passem, de president. Passem plana, sí. Passem. No, de fet, ahir ha, jo sí que vull posar un poquet d'esment de, en el tema perquè en l'abril del 78 vostè dimitix, però la dimissió efectiva és... O sigui, vull dir, en no. l'abril del... No, el 79, perdó. En abril del 79 vostè fa una primera dimissió, encara que la dimissió verdadera és en desembre del 79. En realitat, la primera dimissió va ser una maniobra tàctica meua de posar contra les cordes al PSOE-PSPB. Eh, el PSOE eh, li venia incòmodo aquella lluita per l'autonomia i volia eh, sortir se Eh? Acabar ràpid. Acabar ràpid i anar a competències, hi havia moltes pressions per buscar el clientelisme. Però com jo sabia que no tenien altre presidenciable, presenta la dimissió per a forçar a que tinguen que reconèixer. I ahí, claro, claudiquen, claudiquen. Però ja estava la crònica d'una mort anunciada a partir d'ahí. Per, per jo te feren la creu. Sí, sí, sí. jo també. Eh? Sí, sí. La creu feta. I jo no vaig dimitir, ells se van sortir del Consell i, i me van obligar a cometre un delicte, que és l'abandona de funcions públiques. Això és el que passa en desembre del 79, sí que en principi com a protesta no, per una cosa que fa UCD a Madrid que dificultava l'accés a l'autonomia, des del PSPB, eh, PSPB-PSOE ja en aquesta època, tots els parlamentaris dimitixen del, del seu càrrec en el Consell, la qual cosa vostè el deixa en solitari, junt a UCD i el Partit Comunista, que li deixen en minoria, òbviament. Ah, en Alacant, el dia 22 de desembre o 21, van acordar sortir-se'n del Consell tots. Y bueno, pues como estava la cosa ja feta, eh, jo havia complit, pues, el dia següent hi havia ple del Congrés de Diputats, a mi em va rebre Alfonso Guerra dient-me, però aquesta tonteria de, que, de salir del Consell, això ha dit que un invento d'Albert Martorell. Dic, no, no, ni hablar, això ho han acordat en Alacant. Això no pot ser. <clears throat> Digo, o feu vosaltres la roda de premsa ratificant el que ha dit l'executiva del PSP-PSOE, o la faig jo, però jo, des de luego, hasta si hem arribat. I aquell mateix dia li doné dos cartes, que ell, en principi, sense obrir-les, me les volgué rebutjar. Una era adreçada al president del grup parlamentari socialista i altra era adreçada a l'Andrini de la Villa, president de, del Congrés i de les Corts. En les dues era presentant la meva dimissió com a parlamentari, en efecte, l'1 de Xiner de 1980. Eh? I bé, en febrer el, vaig rebre una carta del grup parlamentari anunciant sancions per la meva ausència. Si jo li vaig contestar dient que, que me remitia a la carta de dimissió i les coses van ja precipitar-se perquè en el mes de març pues no sé quin animal va fer el PSOE i ahir jo li vaig dir adeu. Dic, jo no, no estic així còmode, me'n me, me vaig. I això és el que passa. Mm. La baixa definitiva del PSOE, tanmateix, seria... La denunciaria vostè en premsa en l'any 81, no? No, no, no, el 80 mateixa. 80 mateixa font. Crec I, que 80. I, I res, Jair ja, ja comences una nova trajectòria, primera forma, i en Paco Burguera. En Paco Burguera y no sé si es... Fundes el Partit Radical Socialista Valencià? Intente en un cosit en certes, bon, bon, que veure com que, que bé treballeu. <laughs> Intente, intente en una primera... Mira, ahí eh, vos confesen en, eh, en este revival eh, molts m'acusaren, amics, des del PSOE, que no m'haguera jo sublevat que no haguera dit jo no me'n vaig, sou vosaltres els que... i haguera plantejat una decisió, uh mhm. eh, -huh. retenint la meva acta de diputat i, i, i nuclisant un grup d'alcaldes i de més. Jo realment és que vaig, vaig eh, fer una valoració de lo que podia arrastrar i me n'adoní que era molt poc, que era molt poc. I, per tant, la meva imatge de derrotat haguera sigut doble. Jo tenia que mantenir la imatge de aniquilat o, o, o vençut, però no, no, no derrotat, o derrotat però no vençut. I, bueno, quedava l'alternativa de un partit fora que arrastrara gent del PSOE, però que també eh, reclamara a gent que s'havia quedat frustrada en el procés i que pensara que podien fer alguna cosa des d'un nou partit i acudint a les eleccions en claretat, o sigui, una força, diríem, eh, antagònica a la Unió Valenciana sí. d'aquella època. També vaig medir les forces i vaig veure que ningú s'apuntava. <laughs> I, bueno, doncs pensi, més que crear una nova força, anem a reforçar el més autèntic i el més autèntic que quedava entre les mans per mi era Paco Burguera, Clar, perquè el, el PSPB havia entrat ja en el, la demarca del PSOE i havien mm. acceptat tot allò i, pues, bueno, era impensable. I era el partit nacionalista del País clar, Valencià. Clar, que era un partit que podrien dir que era, el seu origen era aglutinador, més, sí. mirant més el, el país que mirant la ideologia de cadascú, perquè Paco Burguera va ser diputat amb tu en el Congrés, però ell per la UCD, encara que ell també va eixir sempre per, discrepàncies. Del Partit Liberal, del Partit Liberal sí. però Paco Burguera tenia una, una imatge impecable. Uh mhm. -huh. Paco Burguera era d'aquells homes que uno no podia enganyar-se. Mal, malgrat, malgrat aquests antecedents, Paco Burguera era Paco Burguera. Uh mhm. -huh. I ell, i ell era, era fiable. -huh. I el PNPB eh, realment es presenta una vegada a les eleccions una autèntica catàstrofe que el que volguera acabar arruïnat pràcticament d'eixa aventura i esta unitat valencianista, que és un nom provisional que va tindre el que vindria després, que acaba sent una coalició amb l'agrupament d'Esquerra al País Valencià, que era una altra formació, estava més esquerrana, però l'origen podríem dir que és el mateix, no? rebotes del Partit Comunista que eren valencianistes i acabaren fora, una part del PSAN que era més possibilista, en definitiva, tot el, tota la gent, <laughs> diguem, valencianista que acaba rebotada de pràcticament tots els partits polítics que hi havia i acabareu creant una cosa que es dia Unitat del Poble Valencià. Esteu millor informats que jo, no me'n recordava tantes coses. Sí, crec que sí, sí. Mm -hmm. Vostè crec que va ser també secretari general del no. PNPB o alguna cosa semblant? No, no, no, no. jo tampoc volia tindre càrrec orgànic. Crec que va, me van fer vicesecretari o vicealgo, algo. <laughs> però no, era Andreu Banyuls el que jo recolzava com a secretari sí. general. Sí. I, I res, així és. Va ser la unitat del poble valencià, que és una història que ja tots coneixem, i tu vas, vas estar com en un segon el més podríem dir, no? Tirant bueno, una llegar, arribar al moment en què em passar factura tot el que havia viscut d'alguna forma en un desig eh, molt, molt greu de canvi. Jo pense que, que tenim que canviar eh, al llarg de la vida i canviar radicalment, si és possible. Vaig ingressar eh, en la carrera judicial, la qual ja m'allunyava de, del país, me n'anir a Castelló, no me n'anir tant... Però, sobretot, vaig obrir un altre escenari que va ser la projecció al camp de, en la justícia, però el camp de la cooperació internacional, en temes de justícia, modernització de l'Estat, i, i bueno, han sigut 20 anys eh, d'una intensitat gran i, i sobretot no tant per la meva activitat, que, que bueno, ha, ha sigut, eh, d'acord als països que he visitat, pues, bueno, he recorregut tota Amèrica Latina pràcticament i, i darrerament he estat inclús en Argèlia i això m'ha enriquit moltíssim el contacte amb el món islàmic i els problemes que ara estan tan, tan presents. La informació que he rebut, la informació que he rebut ha sigut per a mi mm, vamos, el, el, el, la més la més nutritiva, la més, la més important de, de, de la meva experiència. Vore, vore altres cultures, sobretot, més que cultures, altres sistemes, sistemes anclats en la corrupció, en la pobresa, he estat en els països més, més pobres del món, a banda dels africans, que és Haití, Nicaragua, eh, Paraguai, són, on, on la pobresa no és misèria, és, és pobresa, és, és una situació que no la podem ni imaginar no? i que condena a, a, a, a milers de poblacions i, i sense, sense eixida, sense sortida. Eh, és una experiència que quan eh, així veus de que forma tan estúpida i, i injusta s'està derivant a, a, a un empobriment massiu de la població, te tens que revelar i te tens que revelar en, en, en tot el cor i, i, i ment. Eh, la principal raó, pense jo, de la meva tornada a la política eh, és, és gràcies a lo que he vist, a lo que he vist i que, i que, i que trate d'impedir que, que així acabi. Eh? Mhm. La tornada a la política la tractarem. Eh, abans has dit que quan comences la, la carrera en judicatura, com que t'allunyes del país, i has dit, bueno, me'n vaig a Castelló. Sí, clar, pensava anar molt lluny, però aquí Molt lluny, ah, eh, també has estat a Barcelona i no sé si a Girona? Sí, he estat a Barcelona, no. Acabí, mm. quan torni, de, he estat eh, 9 anys en Barcelona podríem dir que era una espècie d'exili interior? O... Sí, sí, sí, és, és el més apropiat, és un exili interior. Perquè necessitaves potser agafar perspectiva i distància i... Sí, efectivament, jo tenia en mi mateixa molts, molts errors i moltes coses que analitzar, havia caminat molt ràpidament, tenia 30 i pico d'anys quan es començar la meva activitat política, eh, estic molt reconegut. Jo, jo no m'arrepentís de res perquè la vida ha sigut en mi vamos, una, una font inesgotable de, de, de, de generositat. M'ha oferit el que jo mai me mereixia i ho dic en absoluta humildat i convicció. I, bueno, però el que passa és que tot això que uno rep, eh, en moments en què és més jove, tens que assimilar-ho. Tens que assimilar-ho i tens que meditar o passar un exili interior, el que siga, a voler a distància, perquè guanyes, guanyes en conviccions, guanyes en, en claredat, guanyes en, en perspectiva, i, i és el que me passa. I continuant esporgant en la seva vida i tirant d'arxiu, 1987 vostè eh, crec que és el primer signant de la crida a Esquerra Republicana, no? si no m'equivoqué. En quin sentit? La, bé, això ho hem vist en internet. Era ah. eh, en, reproduït, en, era com quan publicaren la crida d'Esquerra Republicana, que és el món que la societat d'esquerra ah, entra, ah, sí, sí, que és, quan, sí. és una espècie de refundació sí, sí. republicana que és quan sí, es fa sí, independentista. Sí, sí, sí, sí, sí, el primer sí. signatari, un tal Josep Lluís Albinyana, expresident de la Generalitat Valenciana, o primer president sí, de la Generalitat Valenciana. Jo me'n recordava, sí, sí, sí. No, jo tenia molt bona relació amb Esquerra Republicana, era, era molt, molt bon amic del, del que... Heribert Barrera. Heribert. Heribert Barrera, sí he conegut tots els secretaris generals posteriors, eh, he tingut molt bona amistat en Josep Luis Carol Rovira, eh, fins a que a, a, eh, ressentida per el tripartito, perquè és algo que no, no, no li he perdonat mai, malgrat les seues explicacions. I bé, sí, sí, ha sigut, ha sigut un contacte molt noble per a mi, Esquerra Republicana. I soc molt amic d'Agustí Serrat, també, que sigui al País Valencià, i, i bé, bona gent. I bé, doncs això, hem tirat d'hemeroteca prou. Eh, tot i això, vostè està completament retirat de la política fins ara que parlarem de l'actualitat i en aquest exil interior i fins i tot podríem dir que prou desaparegut de lo que és l'actualitat. Sí, sí, de l'actualitat la, actualitat valenciana i espanyola totalment desaparegut, totalment desaparegut. Tots sí. els anys 80, eh, tots els 90 i pràcticament tots els 2000 sí, vostè sí. desapareix, se dedica a altres coses i més o menys, no, bé, abans comentàvem l'entrevista en 2009 al temps i algunes coses, en 2013 crec que va ser una carta que fon prou reproduïda en internet de un personatge per a la majoria de gent desconegut, no per a nosaltres, que sí que tenim un poc més de visió sobre la història del País Valencià, però un tal Josep Lluís Albinyana que demanava perdó per haver sigut un dels 350 diputats <laughs> que va fer possible que s'aprovara la Constitució espanyola. Sí, això eh, ho vaig dir públicament en una conferència en, el, en la Facultat de Història, perquè en demanaren, en demanaren i repassant per lo que dia de la perspectiva que uno, que uno, que uno guanya en el temps, eh, mireu, jo eh, puc equivocar-me i ho accepte, per suposat, no, no, no pretén donar lliçó de res, però me sent molt molt, molt, molt enganyat, molt frustrat. Eh, és una presa de pèl lo, de la, lo que es diu de la transició. Jo no, no, no, no crec res, no crec res. I, i, i vos diré la raó, més que els entrebancs secrets que no se coneixen, és que eh, d'un temps a esta part m'he dedicat a estudiar, a llegir, per informar-me, perquè sóc molt aficionat, la història espanyola del segle XIX i és una lectura obligada. Perquè és un, és un para, se pot fer un paral·lelisme en l'actual. Absolut, és clònic, és clònic. O sigui, la transició se podia traduir com la segona restauració eh, eh, borbònica. Efectivament, efectivament. És que això és el que més te subleva. És que si tu sí, llitges sí. tot el procés que se diu constituent i totes les històries dels conservadors, progressistes, moderats, liberals, etc., dius, quin merderes. és. Això quin merder és? Portem 200 anys mirant-nos el melic en un estat fallit. Sabe que, en primer lloc, l'invent de l'Espanya centralista és un invent liberal borbònic i, del, i propi del romanticisme. Si no hagueren coincidir les tres coses, viviríem en un país més tranquil, probablement federal i probablement sossegat, sense si és pres. Perquè és que sí, mos han venut gat per llebre en tot. Diuen les pèrdues de les colònies, però, tio, si, si se n'anaven sense disparar un tret, perquè se les feren tots els, tots els criollos que voleu enviar allí i tota la gent que les venireu... Les, o sigui, Campoman és ministre de, de, de, de, de, de Lluís IV, eh, crec que és, el, en el segle XVIII, ja es lamentava que no li hagueren donat a la corona d'Aragó accés a l'explotació de les colònies americanes perquè resulta que les investidures dels càrrecs feta per Castella s'havien convertit en una subhasta en què havia gent que adquiria tres o quatre o cinc càrrecs de virrei, de governador, el que fora, per a fer el seu negoci particular en els indígenes. I s'havia refregat inclús que havia un anat a la Florida a vendre llibres de Fray Junín Pero Serra. La gent no sabia ni llegir castellà. <laughs> Però és que era un saldo que havia comprat. I que, i que també havia sigut un error donar-li el monopoli del tràfic marítim a, a la casa de... a, a Sevilla perquè s'havien dedicat només a fretar vaixells per traure l'or i la plata, sense crear unes rutes de tràfic, la qual cosa havia entregat el comerç de les colònies als corsaris anglesos i als francesos. I això ho diu Campomanes. No és que ho diga una gent de... sospitosa. Uh mhm. -huh. I se perden les colònies, però és que, a més, diuen és que la generación del 27, eh, que tenía eh, el duelo de la pérdida de Cuba. Però, però mamarratxos, si vareu vendre les últimes despulles de les colònies per 25.000 dòlars als, als, als alemans en el pacte de París, que veneu l'últim que es queda. I manteniu Cuba en, una, en un sistema de negreros. El Cánovas al Castillo en un negrer que deia que els negres no podien només que ser esclaus perquè si se llevaven les cadenes atacaven a les dones. I en la guerra de Cuba, de 150.000 soldats espanyols que van morir, el 97% va ser per enfermedad común, no per trets en batalla. De què parlem en el segle XIX? Que té eh, set constitucions i 22 lleis electorals. Todo para impedir que votara más del l'1,5% de la población. Porque el sufragio universal no es que se dona para la Primera República. Y una Primera República que te mete els seus en eh, perdón. Sí, sí, sí. ser federal y estrellarse en el tema del catolicismo de Cartagena es que es de chiste. Es que es de chiste. No se s'està por la autonomía catalana ni la autonomía del País Vasco no? En Cartagena. en <laughs> Cartagena és on se posa en crisi el, el sistema federal i tot la, el govern d'Espanya. Aquestes coses que jo ja no les mire mal a llet, les mire en la ironia que tenen, perquè és que no donen de sí. Estos personatges, a mi, a mi, a mi em fa mal veure carres dedicats a Cirilo Amorós, a Mateo Sagasta. Dir, són uns fantoches que no li diguem res a aquesta gent. Uns autèntiques fantasmes uns, a més, aristòcrates que xoven en la política per els molts duros que tenien damunt. Mireu, Fuster deia, de, el País Valencià no serà d'esquerres o no serà. Home, més que eh, un desig, és un epitafi. <laughs> perquè és, és, eh, cal continuar dient atès el que la dreta <laughs> valenciana ha fet pel País Valencià, pues, mai podrà ser el País Valencià. Perquè, claro, és que repassem en el segle XIX el José Cano, el de les avies potables i del Port de València, esvaïments que dona, l'abandono, que és que se li, li caben damunt una sucursal de Banco Espanya que ofega la, a, la, a, la societat de crèdit que trata de crear. És que és, és una societat de, de frustracions permanents per un centralisme boig. <laughs> No sé, jo no, no trate de... Clar. Bé, i llavors podrem dir que, que estàs molt... que has, has descrit la transició com un revival del segle XIX, podríem dir. Totalment. I ara, que és quan ens pareix ser que està en, en escac el, el règim del 78, és quan dones el pas, o no sé si van, van a buscar-te, si no m'equivoque, i tu acceptes donar el pas a presentar-te a candidat al Senat per, sí. per compromís Podemos. I... La, la veritat és que només, només que per una petició comú dels dos eh, podia jo sentir-me tentat a tornar a la política. Uh mhm. -huh. Mm, perquè me són atractives les dues opcions i no és per quedar bé, sinó jo pense, jo pense que les injustícies socials que denuncia Podemos o que ha posat en marxa Podemos són tan clares, estan evidents que això no, uno no pot tindre un cor per a tancar-se front a aquest tema. O sigui, el que, el que, el que d'una forma eh, és que resulta difícil no perdre, no perdre la calma el que una, en una forma tan perversa se chuve en tancar-li el futur a, als nostres fills o a vosaltres i a dos generacions més, això més que a mi me diu, tens que ser molt mamarratxo, per no dir el que pense, <laughs> per acceptar-ho. Jo sóc d'una generació en què nos, ens animava a obrir-nos pas cap a un futur, sent més que els nostres pares. I ara la gent viu de la pensió de l'abuelo i no se'n va de casa perquè no té possibilitat. I tenim que acceptar un món resignat a la frustració per les xifres macroeconòmiques. Som esclaus d'algo que ens domina des de que obrim els ulls fins a que dormim. I només la, llar, la nostra llibertat exigeix en canviar l'smartphone o en les hamburgueses o en el nou xoc de la televisió. Això és la llibertat d'elecció. Clar, quan tu no has vist països en què, en què encara la gent jove passa un, una vesprada de diumenge jugant al futbol en una pilota de draps i no té ni discoteca ni, ni res, o si fa balls el, el, el premi és una Coca-Cola de, de, de, de premi major. Dius, home, això, salvant les distàncies, és la mateixa misèria. I este és el primer món. Este primer món en uns salaris d'executius blindats que guanyen milions d'euros a l'any. En unes xifres que jo no les he vist mai juntes. Això com, com, com pots resignar a acceptar-ho? I en nom de què? En nom de què? En un sistema democràtic. O sigui, no, no tracta de fer un míting, és, la, és una reflexió que, que, que és molt fàcil de, de que, de que t'arribi. Uh mhm. -huh. Perquè no, no, no, no, no hi ha raó, no hi ha raó. Aquestes barbaritats no hi ha raó. És com, ara, eh, en lloc d'entendre el per què s'ha creat aquesta guerra suïcida, temerària, assassina, que està colpejant i està semblant inquietud, en lloc d'enfrontar de per què s'ha creat, que no se crea per Mahoma ni per el Coran, se creen per circumstàncies concretes i que s'han alimentat. Els països fabricants d'armes estan alimentant els conflictes armamentístics i de guerra que hi per tot el món, per tot arreu i se fan rics. I nosaltres ens enterem pues, quan ens enterem. Mira, fa dos anys que eh, Espanya va renunciar a fabricar les mines de... antipersonal. Com estaven cansats de veure els crios en una cama per de... sense... En... Eh. I Espanya fabricava això i no, no ho sabíem. I aquest benefici és més net que, que el blanqueig de la droga. I pensa que és el mateix diners negre, encara que se declare. És que jo, jo sóc pacífic, jo sóc d'un poble de pau, jo no vull que xarxis. Vamos, en el sentit de... Perquè l'amenaça militar jo no la vull... O sea, entenguem-se, no és un romanticisme, és una, una, una realitat. Que la, in, la ineptitud, quan no la perversió d'uns, no poden crear-nos una, una societat ja permanent i de futur. Això no és possible. Es con la Constitució, no pot blindar-se per impedir que el sistema monàrquic siga definitiu. No pot. És que no és legítim. No, és que se pot modificar la Constitució. Com? Tenen que votar a favor dos terços del, del Congrés, dos terços del Senat, mm, convocar noves cortes, corts, que les noves corts aproven per majoria això i després per referèndum? <laughs> Que... <laughs> És impossible. És impossible. És impossible en això avançaren més que el segle XIX. No sí, perquè el segle la de la República necessitava majoria absoluta Exactament. per reformar-se. <laughs> o sigui que, en aquest sentit, han sigut més papistes que el papa. Eh? I, i paral·lelament, pues, el tema, el tema de, del País Valencià, què puc dir-vos? Pues que, malgrat aquest exili interior, torne i veig una realitat que, sincerament, mai me la poguera imaginar. Mai. De rica o sea, els meus netes van a escola i ja me, em sorprenen perquè diuen que, que m'han descobert en llibres <laughs> d'història que estan estudiant. La qual cosa me deixa a mi vamos, <laughs> al marge, dic, no ho esperava. Però venda és que saben més que jo del tema preautonòmic o el que siga. La quantitat de crios que estan estudiant i que saben parlar millor que jo en, en valencià. Eh, tota la música que s'escriuen en valencià. Tot aquest potencial. Quan des de la Generalitat no s'ha fet res, <laughs> absolutament. ni, des la, ni des de mitjans de comunicació valencià s'ha fet justament lo, el contrari. I jo penso que s'ha fet el contrari en tres del PSOE i en tres del PP, no, és la meva opinió, perquè es conec i sé, i sé, i sé de lo que han sigut capaços, que han xuat brut, han xuat brut. O sigui, el tema, el tema és així de clar, no, no han alentat allò del valencià adequat de l'Amadeu Fabregat eh, al PP i els signes d'identitat han sigut sempre eh, sempre fanàtics en, en, en, en traure pit front a lo més feble, lo més dèbil, lo més, lo més vulnerable, l'idioma, l'idioma, sempre per crear divisions i sempre per crear tensions d'enfrontament. Això és ser per, perversos. Això no és, no és ser electorals, ser per, hi ha una perversitat. Malgrat això, avui en dia hi ha una salut, una salut en la societat valenciana que això anima, això anima. I un partit, o sigui, un partit com Compromís, que ha, ha, ha sigut capaç d'alçar-se en el poder i de demostrar que, que, que la gent creu en eixes, en lo, en lo que representa... Que n'hi ha partida, vamos. Pua, clar que hi ha partida. Clar que hi ha partida. Per això jo me, me ho digueren i es comencia a pensar-me, a assustar-me, dir, però què, què collons... Eh, perdó, tinc jo que assustar-me. Estos ho valoren, estos tenen trellat i jo no tinc més que col·laborar. I no, i no puc resistir-me a col·laborar. I quina expectativa creus que s'obrirà a partir del 20 de desembre? Que ja ha vist, ja ha vist avui pel carrer els panells per a que, per a que pengen els cartells d'ací. Res, comença ja la campanya electoral, que sí. se podria dir que és de les eleccions més... Jo que sóc politòleg, diria que són les eleccions més esperades de, des de fa molts, molts, molts anys. Veritat que sí? Mm -hmm. <laughs> Estic d'acord. Sí. I crec que ara és el moment, sí, com <laughs> diguem nosaltres. Sí, jo estic d'acord amb tu. Mm -hmm. I penses que l'expectativa que se pot obrir eh, a què abocarà esta nova legislatura o pot pot, perquè n'hi ha molt... Jo que soc politòleg també entre els cercles que, que conec, n'hi ha molta gent que es pensa que van a fer-li un lifting al, al, que la idea de, dels partits de dalt, <laughs> per una forma, i, i la nova via que Ciutadans és, és fer un, un lifting i tornar a colar-nos-la com en el 78, parlant així yeah. senzilla. Jo... <laughs> Mm, si algo que me, me cau molt de respecte és, és eh, ser politòleg o tratar d'imaginar per on va el xoc. Però bueno, abans, abans has dit fa temps que, que, que lo de les enquestes que tenia no, el que això, clar, no, que no creus per això, no, te present, no te preguntem sí. més per un resultat, sinó per un que creus que pot passar. Sí, I jo sí. pense que el més beneficiós que pot passar és el derrumbe del PSOE. O sigui, e. sea, que el PSOE es trenque, garantitza, garantitza el que ja no hi ha cap bipartidisme a partir d'ahir. Perquè que la dreta se recicla o no en Ciutadans no em preocupa. Ho ha fet descaradament sempre. O sigui, que tenim una edat sabem pues, que quan arriba un moment Aliança Popular se transforma en Partit Popular i després se torna a transformar en Partit Popular i farà el que faci falta. Probablement el PP, dic jo, que es trencarà, deixant a una banda los Aznar i companyia, perquè això resulta ja molt impresentable. O sea, és que, és que ferix. És que, que Aznar diga yo volveré al gobierno si alguien me lo pide en salvación de España, pues mira, es <laughs> que no, no siga Franco, no pensé jo que resucite, que algú ho demane, perquè vamos, és, és increïble, no, no, no, no tens credibilitat. Eh? I, el, i, el, i, el, i el, este, el Mariano Rajoy, pues, eh, jo que sé, està més, més desgastat que un pa de Coca-Cola. O sigui, és que no hi ha, no hi ha forma d'entrar de cap de partit. I si la seva alternativa és la Soraya, pues, mira, eh, <laughs> apaga i vamonos. Eh? O sigui, el PP ja té una imatge eh, que és lògic que Ciutadans o el que siga se'l menja, està clar, no? Però és evident que la dreta té molt clar a nivell de l'Estat que guanya més en partit únic queden dissociada en dos o tres, i això ho té molt clar. Eh? I és una dreta molt forta. I la dreta valenciana és la més forta de tota Europa prova d'això és que si tu repasses el segle XIX, tots els colps de la, de la, de la dreta venen del, del País Valencià. Des de la carta a los persas, quan reben a Fernando VII, dient que derogue la corte... Però és que dies abans havien rebut a José I una part i l'havien oferit també l'Oriol Moro. És una dreta <laughs> lo més canalla que hi ha. Per això jo entenc que Fuster digués el que diguera. Bé, és, és la dreta que tenim i no, no podem enganyar-nos. Ara, el PSOE, el PSOE representa eh, els liberals de l'Estat, representa el bipartidisme, eh? és el Sagasta, és Cànovas i Sagasta. Eh? Uh -huh. I això s'ha de trencar. Tenim que entrar al segle XXI. I no podem entrar en el model del segle XIX, perquè és que, a més, el segle XIX va ser un model fals, va ser un model importat d'Anglaterra perquè aquells senyoritos s'exilaven en Anglaterra, tots els Cyril Amorós i companyia, i tragueren del sistema anglès el, el bipartidisme quan Espanya no, no és plurinacional. Espanya té una diversitat que no pot donar lloc a, a, a un sistema electoral com l'anglès ni a un recanvi per, per molt científic que parega, que, que, eh, ojo, que tampoc és científic, que el que cal és veure això com funciona també i les competències, perquè un sistema anglosajón, el, el Parlament no té la importància que té en, en un sistema continental europeu, que això és l'altra història, no? I, i, i és una que no se sap. bueno, pues, trencar el bipartidisme en el desfondament del, del, del PSOE, jo pense que dona pas a, a una fragmentació del, del Parlament, si aconseguen els resultats, que això serà ja un apropament a la modernització de, de, de l'estat espanyol. Mm -hmm. I probablement el, el canvi de sistema el veurem a lo llarg d'esta legislatura fins i tot en la següent. I també jo crec que també tindrà molt que veure com, com esdevinga el que està passant en Catalunya. Ahí, clar, com has comentat jo, abans, és no la volia, punta de llança. Però, jo no clar. volia mentar-lo, per, perquè, per exemple, que no estigui mirant cap al nord, però, evidentment, evidentment és, les, evidentment més, és el repte més important de la nova legislatura. És el més important per a Espanya. O sigui, el Rajoy ho ha tingut que reconèixer al final, però és el més important. Eh, sí, com tu dius, eh, ara és el moment, ara és el moment perquè si s'obre una escletxa al sistema, a partir d'ahir es comença el clàssic xoc de l'acció-reacció, en el que se retroalimenten els canvis i s'acaba en una imatge, un escenari que és imprevisible, no se pot descriure. Jo no sóc capaç. Què, què, què, pot, què pot aparèixer? Doncs pues, el que siga però algo que se corresponga més a la realitat, que no hi ha és que este divorç tan tremendo que existeix entre una política que l'han creat per ells i sols per ells, en portes giratòries, en prebendes i en beneficis, que són absolutament desvergonyits, perquè bueno, és que, és que eh, és que és algo que diu, bueno, com és possible que en la que està caigent pues, eh, la Trinidad Jiménez ara se marxa telefònica i això se fa públic? És que ni, ni èticament. És que jo seria la Trinidad Jiménez. Escolta, i, i, i, i me donaria pànic. Anar, anar pel carrer, si jo t'ho anar... pensat, clar. Però com donar-li la raó al sistema d'una forma tan flagrant? Però clar, tens el Felipe González del Supuro, mm, de lo que queda d'aquell guerrillero, el tio amic de l'Slimiste mexicà, i, i, que, i que vinga així a donar lliçons de democràcia i parlant de bolivarianos i parlant de lo que... Com, com, com, com és possible que aquesta gent visca en, en el planeta Terra? Ja no en Espanya, sinó en el planeta Terra. Estan, estan absolutament en un, en un núvol, que és lo típic del segle XIX. Vamos, torno a insistir, és que era, era una Espanya irreal, era una Espanya que no tenia cohesió social, una Espanya que, no, que el poder era cada un el que tenia. Mm -hmm pues, molt bé, jo crec que ja ho podem dir així, ha sigut, una, ha sigut molt fructífer, la veritat. I... Jo crec que ha sigut una bona conclusió per a, per a veure la situació actual. Per a veure i res, a veure què ens deparen aquestes eleccions, que, que jo crec que l'expectativa és màxima. Jo crec que cal il·lusionar-se. Jo penso que són unes eleccions que tu has dit molt bé, representen una enorme novetat. No, no té res a veure en el en, en, en lo que coneguem és obrir una porta a un escenari eh, molt, molt atractiu perquè pot, pot ser una fotografia més real que la que fins ara coneixem.